એ ભાઈ ઉભો રહો ભાવી ભાઈ કોક આપડી વાડીમાં કપા ખેણ જોતો હા એલા ઉભો રહે આ સબક શીખવાડ્યું એક આરે એક આરે અરે એક આરે કોરિયા પાડ દેવો છે ટાટિયા ભાંગી નાખવા હા હા એલમ એલા બિટ્ટુ હા અરે અટેલા દાદા પણ આ વરસાદ સારો થયો છે હા આ ભાલા એ કપા બહુ સારો વાવી નાખ્યો છે વાવ્યો છે ને તો હું શું કહું હા તો રાને થોડાક લેતા ને છોડવા આપણે વાડીમાં નાખી દેવી ને હા તો નાખી દેવી સારું સારું તું ઉપર જા થોડાક લેતા હું લઈ આવું હા લઈ આવ હા કપાવો હારો છો હું હા લે હું ખેંચી લઉં એ હાલે આપણે વાડી આટો માતાવી વાડી હાલ ને જાય ખૂટ્યા બૂટ્યા અહીં થયો ને હાલ હાલ જાય હાલ હાલ એ ભાઈ ઉભો ભાવી ભાઈ કોક આપડી માં કપા ક્યાં જોતો હા એલા ઉભો રહે આ સબક શીખવાડવી એક આરે એક આરે અરે એક આરે કોરિયા પાડ દેવો છે નો ટાટિયા ભાંગી નાખવા અરે હા હાલ આમ રેવાઈ ગયો મને મારા હરિયો એટલા દાદાએ કીધું કીધું મને કે આ કપાસના છોડ વણ્યા દાદા હરિયો હું એને મોકલું હટ આવજે હા બહુ માર્યો હું આ છોડવા લેવામાં તો હવે મારા દાદા નો વારો પડાવું મને ભાંજા ને મેને ભાંગવા જોવે હાલ હું જાઉં એને હું છું એલા દાદા ન્યા કૂતરું પડ્યું હવે જા કૂતરા થી બી ગયો તમે જાવ ન્યા લે ન્યા થી બીવાનું કે કૂતરા બી ગયો ક્યાં કૂતરા પડી ગયો ખોટો કૂતરા આ પતી જવો આ ભાવલાએ મહેનત હારી કરી આ નીકળતા નથી બસ એ એ બાપા એ ભાવલા એ બહુ માર્યો મારી જેમ હરી એટલે દાદા નો વારો લાગે છે હું થયું દાદા હું હાલ બનાવ્યું ને એલા મને કીધું નહીં એનો ભાવલો નહીં એની વાડી હતા મને ભાંગી નાખ્યો આખો મને જેમ છું એવું મેં તમને કર્યું એ તે